Nei, Det første jeg selvsagt eh, må konsentrere meg om, er jo generalforsamlingen eh, denne høsten. Og da ikke minst høynivåuka og alt det innebærer av eh, møteaktiviteter og forskjellige programposter. Og så er det selvsagt de store sakene som dominerer dagsordenen på FN denne høsten. Det er ikke minst Syria, som vi selvsagt følger nøye. Og så er det hele utviklingsagendaen så er det det humanitære arbeidet. Og så er det det vi kaller det forebyggende arbeidet, det som kanskje ikke synes så godt, men hvor FN prøver å drive preventiv virksomhet for å hindre konflikter. Alt dette er høyt prioritert og vil være saker som jeg og delegasjonen vil jobbe med. Eh, mitt navn er Lisa Sivertsen. Jeg jobber i Care International, en organisasjon som jobber for kvinners rettigheter. Eh, mine kollegaer i Eh, veldig mange ulike land i verden ser nå fram til eh, eh, hva Norge kommer til å gjøre i FN framover. Og det er spesielt viktig for oss at kvinner i land i sør, men også i Øst-Europa, i mange andre land der kvinners rettigheter blir brutt, også har en stemme i FN. Og der kan Norge gjøre en forskjell. Eh, Norge har gjort et veldig godt sykearbeid hittil, og vi håper at Norge kommer til å fortsette eh, å være en forkjemper for kvinners rettigheter i FN-systemet. Okay. Mitt navn er Gro Ledstad. Jeg er daglig leder i Fokus, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Våre konkrete utfordringer til eh, ny FN-ambassadør Geiro Pedersen er å se på kvinner og likestilling som nøkkelen til å få til endringer i forhold til en ny verdensorden. Det er nøkkelen i forhold til bærekraftig utvikling og i forhold til å få redusert fattigdommen og nå tusenårsmålene. Vi trenger en tydelig stemme på kvinner og likestilling fortsatt i FN-systemet, og ønsker at Geir og Pedersen skal være det. Vi ønsker en løfting av tematikken vold mot kvinner, og en kjønna perspektiv på klima og bærekraftig utvikling.